Что такое радуга? Автор сценария Катрин Леру. Как ты заставил ее исчезнуть? Еще обожаю фокусы. А сейчас я заставлю исчезнуть печенье. На счет три. Оно исчезнет. О нет, здесь только дождь. А я думал, нам нужно солнце. Согласно моим расчетам, небо скоро очистится. Абракадабра. Ну вот, но я не понимаю, с одной стороны...